әрбір мереке сайын дастан қымбат сыйлықтарымен саягүл оқып жатқан қалаға келіп жатақханаға келетін осындай сәтте саягүлдің қасындағы достары іштей қызғанатын саягүлдің группалас досы талай рет дастанның нөмерін тауып алып мазасын алған сонда да дастанның жүрегі сол бір томпақ арудан басқаға бұрылмады ауылда да талай қыздар өздері сезімдерін білдірген бірақ қара торы сымбатты тастан ол қыздардың сезімдеріне рахмет айтып тек саягүлді ғана сүйетін айтып олардан бас тартатын оқуды бітіріп ауылға мамандығы бойынша мұғалім болып орналасқан томпақ қыз дастан сол болса дастан болса сол баяғы күтумен әрбір күнін өткізіп жүрді тапқан табысының жартысын саягүлге жұмсайды саягүлдің сыныптас қыздарының бәрі үйленіп кеткен еді әлі де үй болуға дайын емес болса да құрбыларының тойына барып еліктеген ойсыздау саягүл дастанға өзі бүгін мені алып қаш сенің мәңгі жарың болғым келеді деген сөзді айтқанда дастан өзін әлемдегі ең бақытты жан санады ғашығын қайта-қайта құшақтап тіпті көзінен жас та шығып кетті туыс бауырларына звондап көлікпен тез келуін өтініп саягүлді үйіне келін қылып түсірді ата-анасы кенжесінің үйленгеніне қуанып туыс-туғандарды жиып кешірімге адағын жіберген болатын қартайған әжесімен саягүлдің анасы келіп қырғын шығарды әжесі оңбағандар жалғызымды қалай қиып қашыңдар дымы жоқ қу тақырлар тең-теңімен тезек қабымен деуші еді әй қыз шық үйден осы табалдырықты шықпай дегенсің өмірбақи қарғап өтем деп айқай салғанда амалсыз саягүл шықты үлкендер қаншама басу айтып ортаға түссе де әжесі ешкімді тыңдамай саягүлін алып кетті қуанышты жүздері әп-сәтте мұңға айналған туыстар піш-піштесіп үйлеріне тарасты бәрінен де дастанның шигірі құм болып бауырлар да жуатып әлек байғұс ананың қорқынышы басылар емес ұлы өзіне қол жұмсап қоя ма деген оймен күндері өтіп жатты жүрегі жаралы жігіт ішкілікке құмар болып алды жора жолдастары бауырлары еркек емессің бе қайдағы бір қызға бола әлі-ақ сұлу қызды жар етесің деп жұбатуда екі үш ай өтпей жатып саягүлді ата-анасы өздерінің алыс туыстары малы көп жандарға ұзатып жіберді сондағы дастанның жай-күйін айтпаса да белгілі бұл азаптан тез құтылу үшін сыртқа жұмысқа кетіп бар ойы қызды ұмыту болды бір түндік тәнін сататын қыздармен уақытын өткізіп жүрген солай нәпсінің құлы болып жүргенде ауру жұқтырып ауруханаға жатып біраз емделген болатын арада бір жыл өтіп саягүл барған жеріне сіңісе алмай қайын жұрты айқай-шумен үйіне әкеп тастады бір жағынан бала тумады деген сылтаулары да бар үйінің жалғыз еркесі саягүлдің үй тірлігіне мүлде ебі жоқ келін болғанда үйіндегідей түскі уақытқа дейін ұйықтап істеген ісі де шала басында енесі шыдап әрі-бері үйреткен болатын әбден өзінікі дұрыс болатын ерке қыз бұндай тәртіпке көнбей ұрыс-керіс көбейе бастады бір жыл жыдаған енесі келіннің өзіне бағынбайтынын біліп әкеп тастады саягүлдің күйеуіне бәрібір аздап басында ақауы бар тұр десе жүр десе дегенге көне беретін жан төрт түлігінің соңында жүргенге еті үйренген пенде еді саягүлдің ата-анасы сол төрт түлігі көп болғасын өздеріне тең келетін жанұя деп қыздарын берген болатын ғашығының күйеуден қайтып келгенін естіген дастан жүрегінде бір үміт пайда болып ауылға қайтып келді әке-шешесінің ұлының келгеніне қуанып балам-ау қашан келін әкелесің жасыңда біразға келді ғой деп жет жағасын ескерткен болатын жүзіне күлкі үйірілген ұлы сәл күте тұрыңызшы жақында болып қалады деп жауап қатты ұлының қуанышты жаңалығы бәрін қуанып тастады мүлде үйленбей қала ма деп қорыққан ана бірақ ұлының бұрынғы қашығын әкелетін бейхабар дастанның анасы туыстарына ұлым жақында келін әкеледі тойға дайындалыңдар деп бәріне хабарлап шықты қайтсын енді қуанышын жасыра алмай жеті шелпекте таратып келін келетін күнді асыға күтуде жебін тапқан дастан бұрынғы сүйіктісімен кездесті бұрынғыдай сыйлығын ұсынып қыз бен жігіт сияқты махаббаттары қайта оянып жүре бастады бір айға жетпей тастан үйленуге ұсыныс жасағанда саягүл бірден келісті саягүлдің әке-шешесі де бұрынғыдай емес басылған қызының қайта тұрмыс құратына, қуанбаса ренжіген емес бәрінен де тастанның әке-шешесіне ауыр соққы болды ұлына қанша ақыл айтып тіпті саягүлді қабылдамаймын деген сөзіне де тыңдамай біраз ұрыс-керіс болды ғашықтықтан көзі байланған дастан апа бұрын саягүлден тағдыр алшақтатқан еді енді қолым жеткенде сіздер кедергі болып тұрсыздар бұл өмір қандай а?» анасы балам-ау өзіңде ми бар ма ол есік көрген әрі жұрттан да естіп жатырмын бала тумайтын бедеу айналайын жарығым әке-шешесі бұрын бәрімізді қанша халықтың алдында жер қылмады ма деп байғұс ана шырылдап жатты ой апа қойшы өткен нәрсе өтті кім ашумен не айтпай жатыр мен сол қыздан басқаға үйленбеймін деп ашулана далаға шығып темекісін бұрқырата шегіп тұрды басқа бауырлар да біраз кеңес айтса да ешбіреуінің сөзіне мән бермеген дастан саягүлді үйіне әкелген еді ашуланған әке шеше қарғап сілеп екеуін үйден қуып шықты бір кездері саягүлдің әжесі сөздері әлі де көкейінде сақталып қалған ана іштей қайғырса да туған достарынан ел алдында намысы жібермеді ме саягүлді көрген бойда ашуға мініп айтпаған сөзін айтып ақыры ұлының үйге кіргізбей қуып шыққан болатын екі ғашық үнсіз қалаға қарай жол тартты пәтер жалдап өздерінше бақытты күндерді кесіп жат дастанның бар тапқанын жиып ретімен жұмсайтын саягүлме үй болып адам болудың орнына болмайтын нәрсеге жұмсайтын әйел болып тамақ жасауды қойған жейтіні бірыңғай көше тамақтары газды сусындар тәттінің түр түрі онан қалса қымбат киімдерге ақша жұмсап пәтерге төлейтін ақша таппай қалатын кездер де болды дастан болса әйелінің барлық тілегін орындап екі жұмыс жасайтын бұрынғы сымбатты дастан бір жыл болмай жатып азып кетті ұйқысы мен тамағы дұрыс болмай соңғы кездері үш құрылысы да жиі ауырып жүрсе де мән бермей жүрді аягүлде жұмысқа орналасқан болатын айлығы өзінен мүлдем ауыспайтын қымбат тон қымбат киімдер бояуы тағы да басқа әйтеуір таусылмайтын қыдырысы бар өзін сонша сүйген дастанды ойламайтын басында сүйген сияқты еді уақыт өте ол сезімі де суыған кейбір кезде түнгі жұмысқа кететін тастанға іштей күдікпен де қарайтын еді сол түнгі жұмысы екеуінің арасын суытқандай бала кезден тек өзін ғана ойлайтын саягүл бар тәттіні жеп бұрынғыдан да әбден семіріп барады дастанды жұмысы әрі әке шешесі де уайымдап күннен күнге тәбеті болмай жиі ауырып жүрді солай жүргенде жұмыстан да шығып үлгірді екі бүйректен жүре алмай қалған тастан жұмыстан бірнеше рет қалып ақыры босатылған еді бір қазақ ауырғанда емханаға бармай әбден ауруы асқынған кезде баратын жанбыз қой. Тастан да жұмыс істеп жүріп денсаулығына қарамай ақыры ауруы асқанып бүйрек ауруына шалдықты бір-екі қадам аттаған соң тез шаршап қалатын болған екі-үш ауруханаға жатып шықты бірақ бүйрекке ота жасау керектігін айтты бұны естіген саягүл қабағын түйіп осы сенің ақ ауруың таусылмайды ғой ақшаның бәрі дәріге кетіп жатыр саған бола аштан өлетін болдым мен ойландым маған аурубайдың керек жоқ өмір бақи саған қарап өткім келмейді ертең әке шешеңе апарып тастаймын деп есікті тарс жауып жұмысына кетті абағы қатулы саягүл жұмысынан келіп киімдерін жинай бастады дастан болса үнсіз іштей өзін кінәлі санап әрі әке-шешесінің батасын алмай кеткен үшін де мұңды еді әйелінің осы уақытқа дейін өзін сүймегеніне де жанына батып барады іштей құдайым мені дәл қазір ана өмірге алып кетсең де ризамын бүгінгі таңнан тұрмай өліп кетсем де еш өкпем жоқ деп өз-өзімен күбірлей берді жаз айы еді көліктердің шуы сигналдарды еріксіз ерте оятты түнімен қайғырған дастанның басы ауырып меңсең күйде асығы шынналған саягүл такси шақырып қойған ол да жетіп келе қойды әзер сүйретіле таксиге мініп вокзалға қарай жол тартты жолды көтер алмай қалған дастанның әбден мазасы кетіп үйіне жете алмай аудандағы ауруханаға түсті жүруге шамасы келмей әбден әлсіреп өмір сүруге деген үміті өшкен еді саягүл ауылға жетіп дастанның үйіне сәлемі жоқ кіріп келді де ұлың өмір мен өлім үстінде жатыр барам десеңдер мынадай ауруханада деп бетсіздене үйден шығып кетті ізінен енесі жүгіре не жағдай болды не болды деп мән жайды білгісі келген бірақ қорлық көрген адамдай саягүл алды-артына қарамай кетіп қалды не десе де іштен шыққан бауыр етін қалай қисын жанары жасқа тола асығыс жиналған ата-ана басқа да балаларына хабарлап аудан орталығына қарай құстай ұшты жол бойы іштей өздерін кінәлауда кезінде ашумен айтқан қарғыс ұлымның өмірін құртатын болды деген ой жеп барады ауруханада жатқан кенже ұлының қор қалған жағдайы тым нашар әке-шешесі алладан жалбарына шипа сұрады дәрігерлер басқа қалаға барып ота жасамаса ұлынан айырылатынын айтқанда байғұс анаға қиын болды Ереу жан-жағынан қаражат жиып дастанға ота да жасалды сәтсіз ота сәтті шықса да әлі күнге дейін біраз күтім керек болғандықтан мүгедектер арбасына отырған дастанға анасы қамқор болып бар жағдайын жасап отыр саягүл болса сол кеткеннен әр еркекке үйленіп одан қайтып келіп ел-жұрттың өсегіне қалды бұл өсекті естіген сайын дастанның жүрегі ауырады қанша жерден ұмыттым мұндай жанға сол керек десе де жүрек түкпіріне қимастық бардай кейіпкердің айтпағы еш уақытта ата-ананың батасын алмай бақытты отбасы өсіп өнемін деген бос нәрсе екен жастарға айтарым ешқашан ата-ананы ренжітпеңіздер, мен сияқты опық жеп қалмаңыздар қартайған уақытында әке-шешені бағып бақытқа кенелтудің орнына оларға масыл болып отқаным жанымды жегідей жеп барады бірақ алладан әлі де үмітімді үзбеймін әке-шешемді бақытты қылатын күнге тез жетсем деймін сол күнге дейін ата-анам аман болса екен алладан күнде тілеймін деген сөздері көзіме жас келтірді кейіпкерге бақытты болуды тіледім алла тілегіне жеткізсін соңы